Salam qadrdonlar. Kam sonli videolar chiqadigan YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Demak, bugungi video roligimizda men brauzerdan pul ishlash mavzusida tushuntirib o'taman. Brauzerimiz nomi CryptoTab. E, Brauzer bo'ladi. Demak, bu brauzerda qayerdan yuklab olamiz degan savolingiz bo'ladi. Bu savolga javob javobim youtube kanalimizda silkasini qoldirib qo'yaman kommentariyasida shu orqali kirasizlar men CryptoTab brauzerimiz quyidagilardan iborat xuddi mana shu brauzerimiz google chrome bilan deyarli o'xshash faqat google chromedan nisbatan ham tezroq ishlasa ishlaydi lekin qolib ketmaydi pastda tezligi bu e, bu brauzerda asosiy vazifasi mining qilib sizdan pul ishlaydi protsessorni mining qiladi men hozir sizlarni birinchi o'rinda e, o'tishni tushuntirib o'taman menda quyidagi past qismida joylashgan bo'ladi men xuddi shuni men tashlayman hozir o'rnatganligimiz uchun turibdi hozirgi holatida Xo'p. Bu o'zini sayti. Bu yerda mana biz o'zimizga kerakli загрузить qilib olamiz xohlasak mana play marketdan yuklab olishimiz mumkin o'zini kengaytirgani bo'yicha загрузить qilib olamiz понять установка boshqa brauzerlar bilan qanaqa o'rnatsa xuddi shunga o'xshash o'rnaydi faqat bunda akkauntingizni bog'lab qo'yasiz o'zimni sal internet sal sekinroq uchun brauzer sal sekin ishlayapti faqat aynan bunda emas boshqa dasturlarda ham brauzerimiz yuklab oldi buni ishga tushiraman brauzerimizni ishga tushirib olamiz tanlaymiz podключение internet orqali onlayn o'ynaydi o'zi aslida bu kilobayt загрузка qilib oladi buni kilobayt holatda turadida onlayn uстановка qiladi buni Xo'p. Biz dastur o'rgatganimizda o'rgatganimizda o'zini tushunchalar bo'yicha tanishtirib o'tadi o'sha bo'yicha saralab ketaverasizlar oxirida gmail bir xil to'g'ri versiyalang bo'ldi o'zinglarni haqiqiy ishlayotgan gmail pochtinglarni berasizlar saralab qilasizlar bu brauzerda ikkita savol berishinglar mumkin ikkita savolga aniq javob bera olaman bu saytda pul ishlagan pulni yechib bo'ladimi degan savol bor ha albatta yechsa bo'ladi men o'zim foydalandim bundan ikkinchi savolinglar qancha daromad topsa bo'ladi bir oyda bu savolinglarga javob shundaki qancha bizni referlarimiz ko'p bo'lsa shuncha ko'p pul topish imkoniyatimiz bo'ladi и e, bitta kompyuterni o'zida bularga mayning qiladigan bo'lsa u mayning puli juda ozroq anchagina oz bu pul siz o'ylaganingizdek e, video kartalardan mayning qilinadigan bo'yicha o'sha darajada katta pul topmaydi buning uchun katta pul topish uchun misol maktabda ishlashingiz mumkin yo qaysi tashkilotda ishlashingiz mumkin nechtadir kompyuterlarni bir biriga bog'lab o'sha brauzerni o'rnatib qo'yib turib shu brauzer bo'yicha hammasini bitta bog'lanlik bitta shu yerda bitta qilib qo'yishimiz mumkin gmail misol qaysi bitta gmailga ochilgan bo'lsa ana shu gmailga hammasini ochib qo'ysak hammasi ana shu bittada hisob kitob qilaveradi lekin aytganimdek video kartada mayning qilingan bo'y darajadaqa pul to'plolmaysizlar bunda lekin tasavvur qilib qo'yasizlar har ikkita yoqqanlarda ham ishinglarni bitirasizlar brauzerda qolgan ishlaringlarni ham pul ishlaysizlar shunisi yaxshi yo'q pulni hisobga olib qo'ysalar qancha vaqtdan keyin shu pul ko'zga ko'rinarli darajada bo'lib ketadi demak ushbu sayt выключить qilib qo'yadigan bo'lsam pastga bosib qo'yadigan bo'lsam brauzerimizda shu bilan protsessorda mayning qilmaydi to'xtab turadi mana shu holatda mana hisoblamayapti ko'ryapsizlar endi buni среднесi e, bor o'rtachasi o'rtacha holatda qo'yib qo'yishinglar mumkin sizlar protsessorlarga og'irlik tushmaydi yo'qolsa maksimum men protsessorim hozir sizlar video rolik qilayotganim uchun maksimumga qo'yib qo'yyapman o'zi maksimum bo'yicha sizlarda protsessordan foydalanadi demak saytni asosiy bir e, brauzerimizni tushuntirib o'taman brauzerimizda misol deylik masalan youtube kanalimda yutqazimni ish qilyapman bu sayt menga oshchalik qilyapti mana shu joyda bundan chiqib qo'yaman bo'ldi endi bu endi bu ishlayotganimda menga o'sha o'zimda o'sha admin bo'limi kerak qoldi brauzerda uni qayerdan topaman degan savol bor mana bizda bir sariq rangda berib qo'yadi shunisiga bitta bossak o'zi avtomatik ochib beradi qachon qachon pul ishlaydi bu faqat internetga ulangan holatda va brauzer aktiv holatda ishlaydi brauzer o'chirib qo'ysangiz ishlamaydi shuni hisobga olib qo'ying ho'p buni tushundingiz buni x berib qo'yamiz yana mana biz o'zimizni holatda yana pul ishlayapmiz demak yana ishga tushiramizda endi oynasini bo'limlar bilan pulni tashlab chiqaman oyna asosan yangi e, kirganimizda bu holatda bo'lmaydi oyna o'zi oq shirangda bo'ladi o'zi aslida biz to'playotgan mana bitcoinlarimiz shu yerda joylashadi bu yerda biz to'playotgan kashaligimizda pul ya'ni bu yerdan pul yechib olishimiz mumkin sizlar mayda referi to'plash uchun mana mana bu testlar tayyor sizni referensiz bo'ladi siz albatta referi mm, men eshitishim bo'yicha ya'ni o'zim ham amalda qilib ko'rdim haqiqatdan hisob kitob qilmadim menda referensiz mm, bu kanalni brauzerda ochib turib yursa bo'ladim degan narsa bo'lar ekan unda oz bo'lar ekan referensiz bo'lsa siz referi orqali kiradigan bo'lsa siz kimni targ'ib qilayotgan bo'lar shu tariqa misol meni referem orqali kiryapsizmi sizga ham pul kattaroq yozilar ekan hisob kitob agar siz o'zingizni nomingizdan kiradigan bo'lsangiz sizga nisbatan ozroq yoziladi ya'ni sizniki yana sizdan siz kimgadir referi tarqatyapsiz tarqatayotgansiz lekin siznikidan kimdir foydalansa xuddi shu unga ham kattaroq pul yoziladi undan nechtadir foizi bo'lib sizga ham yoziladi bular zanjir tariqasi men uni tushuntiraman hozir videorolik davomida tushundilar buni mana biz o'zi protsessimiz hisob kitob qilyapti bunda keyin yana qo'shimchalari bor bu yerda o'zimizni mana yoqamiz yoqadigan bo'lsak bu pul kiritish orqali qiling deyapti hop ya'ni biz hozir mana ko'ryapsizlar x1 darajada ishlayapti bu bu x1 darajada ishlayapti biz x2 darajada ishlatishimiz uchun mana 2 dollar 19 sent pul kerak ekan x 5 darajaga mana shu tezlikni 5 darajaga oshirib ishlatadigan bo'lsak mana 5 dollar xolos mana shu ultragacha ketyapti mana pul kiritib ishlatmoqchi bo'lsangiz agar Xo'p, endi keyingi ishimiz panel управления kiramiz panel upravniyaga kirib turib panel upravniyada biz ana yechib olgan pullarimiz turadi bu esa xuddi mana shu oyna bu mana o'yinishini ko'rinishini mana shu joydan qilsak bo'ladi bu ya'ni pul yechib olishniki mana tanlayapman xuddi o'sha narsa pul yechib olishniki bu yerda bosasiz pul yechib pulni yechib olishni so'raydi menda hozirgi balans yetarli emas ya'ni ko'ryapsizlar ming o'ndan birmi bitcoin bo'lishi kerak yechib olishimiz uchun kamida shuni yechib olamiz bu video pul yechib olish haqida ham videolar alohida chiqaraman demak palan kiradigan bo'lsak bizda quyidagicha oynalarimiz bor buni sekin o'zinglar tanishib chiqasizlar Xo'p, silka sizlarga asosiy joylarni tushuntiraman o'zinglar sekin ag'anab o'rganib ketaverasizlar ho'p proyekt deyapti bu yerda mana sizlarga eng kerakli joyini tushuntirib o'tay bunga bunisiga e'tibor bermang bu kichkinagina saytchilarga ulab olganman shular pul ishlayapti hozir bularni ham albatta hozir uchun hozirni o'zida uch sent pul ishladim xuddi shu tariqada har qancha vaqtda pul ishlab turaman buni ham albatta videorolik chiqaraman albatta pul to'planib olsin deb chiqarmay turibman hop bu yerda Приглашите позициясы. Xo'p. Ro'yxatdan o'tish joyimizdagi, ya'ni saytni manzilini so'rayapti, xuddi shu joyda. Bu yerda mana endi создавать свой майни set. Mana set. Bu yerda mana ko'ryapsizlar. Siz buni Sizdan kimdir bir kishi ulandi. Sizga ulangan pulni bitta odamga ketdi u 5 kishi ulansa bir kishidan 15 foizdan qolyapti bu 5 kishi ulandi keyin bu sizdan ulangan odamdan yana kimdir ulandi undan sizga 10 foiz qolyapti yigirma besh kishi ulansa uni u sherigidan mana ketyapti hop uchinchi odam ulandi besh foiz sizga qolyapti yuz yigirma beshtagacha xullas shu tayoqqa zanjir bo'lib ketyapti tushundingiz a qanday holatda pul ishlashingizni siz siz zefir orqali orqali pul ishlaysiz ho'p endi kalkulyator holatda qo'yamiz mana buni hisoblaymiz mana sizdan sizdan besh kishi ulandi sizga sizdan sizga ulangan odamdan besh kishi ulangan unga ham shuni hisoblaymiz kalkulyatorga solyapmiz ваш друзья ваш доход sizga 5 kishi bilan ulandi 15 foizdan 3 dollar pul bo'lyapti 25 kishiniki 10 dollar pul bo'lyapti 125 ta odamniki 3 shaxsnikini aytyapti 25 dollar 4 shaxs 625 kishi ulandi 75 dollar xuddi shu tariqa bu ketyapti mana ko'ryapsizlar yomon emas mobilni ko'rinishi ham bor men albatta hozir o'zimda salkam beshta kompyuterni ulab qo'yganman bugun uladim va bitta o'zimni shaxsiy telefonimni ulab qo'ydim mobilni ko'rinishi ham bor buni bu aynan mana shu orqali pul topaman deb faqat man fikr hayolingizni bunga qo'yib olmang bu faqat qo'shimcha ish bo'lib qolsin xolos sizlarga demak yana sizlarga tushuntirishim kerak bo'lgan narsalarni hop endi menimcha hozir tushuncha bu bo'ldi. Saytda sizlarga asosiy sayt ishlikani tashlab qo'yaman. Saytni qayerdan yuklab olasiz? Saytni o'rnatasiz. O'rnatganingizda keyin mana shuni yoqsangiz, ishlab protsessor ishlaydi, средний, minimum, maksimum. Bu yerdan pul yechib olasiz. Sizning referens linkingiz bo'ladi bu yerda. bu yerdan o'zingiz pul kiritib turib ishlab yana qo'shimcha tezlikni oshirishingiz mumkin bu yerda referilar soni chiqadi qancha referlar ko'p bo'lsa ko'rdingiz hozir hisob kitob qildik kalkulyatorda xuddi mayda bu yana ko'payish soni ko'payadi men hech qanday odam chaqirganim yo'q sababi menda nima desa bo'ladi hali aniq bir fikrim yo'qu foiz degan uchun cho'chidim kimdir taklif qilib menga qanchalik foiz menga qolsa bu to'g'risi islom dinini to'g'ri pul bo'lmaganligi uchun deb o'yladimda o'zimga qabul qilmayapman endi sizlar o'zinglarga o'zinglarga bog'liq sizlar qabul ham qilinglar demayman qabul qilmanglar ham demayman chunki hali bu haqida to'liq imomdan so'ramaganman haqoli kimdir ustidan pul beribdi pul olmayapman lekin bilmadim o'zimga qabul qilgim kelmagani uchun sizlarga ham maslahat beraman ho'p endi bu oynamiz endi buni mana chiziqchalik turibdi shuni ustiga bosadigan bo'lsak yana quyidagicha oyna hosil bo'lyapti bu yerda biz mana shu oynamizni ixchamlashtirilgan holati mana mana skorsimiz turibdi buni tezlikda pulni berib turib tezlikni oshirishimiz mumkin referenslikamiz va telegram kanallar orqali qo'shilib xabardor turishimiz mumkin bularga pochtamiz turibdi bu yerda va bu yerda mana bu yangi ish e, ochilganda bu tomli tema emas shu oppoq fonda bo'ladi mana shu fonda bo'ladi men o'zimga qandaydir ko'p yozuvlar xira bo'lib ko'rinayotgani uchun tomli temani tanlab olganman va animatsiya holatda ham qo'yishimiz mumkin mana bilasizlar mana bitkoinlar oqib tushyapti menda animatsiya sal tezroq pastlab qo'ymasin deb o'chirib qo'ydim shular endi nasib qilsa xudo xohlasa keyingi qancha vaqtdan keyin qolgan videorolikimni ham davom ettiraman pul e, pulni qanday yecha olinadi bu muammo emas pul yecha olish ham ho'p mana shu joyga kiramiz bitcoinni tanlaymiz tanlaymiz buni загрузка ochguncha payer oynamizga kiramiz payerda o'zingiz kashalik ochishni payer kashaligilar bo'lishi kerak yo'qolsa boshqa kashalik ham bo'laveradi bu Paylaşarligini menda borligi uchun Ne o'ylanyapman albatta payerdan video rolik qilmagandim buni ham albatta tayinlayman hop mana men bitcoinni tanlayapman yupanlikni tanlayman bu yerda mana mana bizde bitcoin adresini shuni olaman Hop durup. Şu joydan kiramiz mana shu tanlayapman sizlar hozir pulingiz yo'q yetmayapti degani uchun to'xtayman bu yerda yo'lagini beramiz ana shu olgan kopyamizni tashlaymiz bo'ldi albatta shu bilan tugaydi pul ko'chirish ham muammo joyi yo'q lekin albatta buni pul yetsa bo'ladi ishonsa bo'ladi bunga chunki ishlab olingan pullar bilan juda ko'p yillar ishladi menimcha videoyimiz qancha miqdorda tushunarli bo'ldi deb o'ylayman agar videomiz yoqqan bo'lsa layk like bosib qo'llab yuborasizlar yoqmasa fikrlarni yozib qanaqada video kerak bo'ladigan bo'lsa qaysi qaysi dastur bo'yicha qanaqa mavzu bo'yicha videolar kerak bo'lsa yozib izoh qoldirishlari mumkin e'tiborlar uchun katta rahmat